assalomu alaykum aziz do'stlar jigarlar barchangizga omad tilayman albatta 23 o'yinimiz ketyapti bugun kechga nasib qilsa finalimiz qilamiz demoqchiman albatta o'yinimizda 90 dana saplovli biletimiz qolibdi kimdir bilet olib o'yinga qatnashmoqchi bo'lsa общий bilet o'yinimizda 499 dana priz esa 60 dana glavni priz 100 ming rubl ya'ni 20 ming rubldan bor 8 mingdan 7 mingdan 6 mingdan 5 mingdan 3 mingdan 2 mingdan pul konvertlari albatta opsiyani qirsangizlar barcha ma'lumotni olasizlar undan boshqa yana pul konvertlari bir qiymat jigarlar albatta kartaga xurshid tepsa bemalol talab o'yinga qatnashsizlar whatsappdan chekni jo'natib sizga telefon raqami yozing zinglab biletingiz boradi Ҳама тона бурд борӣ мегӯям ина бозӣ 23 худо хоҳад ҳамин шаб шояд шавад обш билеташ 499 dona буд hozir 90 dona bilet мондагаи обш билет darvozi 499 dona priz ya'ni 60 dona главна призаш 100 ҳазор рубл бо 20 ҳазора ҳазора як қимат канарта пули ҳаят ба дили пур бехавотир бехчи билета бигир бозӣ ба иштирок кун карта ба номи хуршед ҳаматона бурдборӣ мехом 90 дона билета тамом мекунем бозира ҳама каса мегзанем зинда ва саломат бош